ndigqibe kwelokuba masike siphumlele ukusebenzisa neza ncwadi zini zinde sisebenzisa khona qo xa sifuna nabantwana ndagqiba kolibeni uba mandike ndixele nditrayishe into entsha mandisiphi na mm. so ke ngokubayiyo leyo ibonayo apha memrecipe besiyenza namhlanje bebeyonwabele phofu yhu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu ugqithi mem o oh, ndindiye ndothiwa kakhulu ndafumanisa umakhwenkwe ayithandile kakhulu ugqithi mm. kuba loko ayinasigama sininzi ayifani namabali eh, eh. abaqhele siqhele uwafunda phaa kwezancwadi ezinkulu okay yeah. and izibeke bayatya nalapha esikolweni hayi bayatya lapha esikolweni besitya nje mm. yinto yobana abantu abanye abantwana kaloku omakwabo kuthiwa into opheka yinto amantombazana ngoku bangazange abafundiswa bona upheka mm. so ubanika wenzi eyona nto intle ngobabonisa uba ukupheka aso nto inzima and ulandela imiqathango ethile eh, gameke kodwa kandichazela uba yintoni ubugxinisa kuyo kanye kanye kaloku siye sachaza uba eyona recipe yohluke ngantoni kwibandla eh, sachaza uba kuyilo recipe iyakuchaza ikunika imiqathango yokuba nasi sinto ofuna ukuzenzile ekuphekeni esi sidlo wasibonileyo apha kule nto lomfanekiso eh, eh. sahamba kanayo mamem kakuhle sajonga izihloko esikhulu sajonga isihloko esincinane sachaza uba lokho esi sihloko siyasichazile uba ziintoni into esazidinge kwenzeni mhm. esi sidlo sisibona apha kulomfanekiso siyajonga besithi he tishara hayi mani bakhawuleze bayifumana msinyane le lantekelelisi namhlanje sathi sifunda nje bayazi uba lo uthi uchaza uba ngamabhanana amangaphi kufuneka babe nawo hmm? sadlula ke memsotsho kwisihloko esilandelayo ezantsi sasichazile ukuba la manani abekiweyo apha yasichazile uba uqala ngento ethile ulandele ngokwenza into ethile njalo njalo bayifumana nihambe kakuhle kakhulu kakhulu kakhulu hmm. kanganto yokubana ngabana siye sahamba sajona la magama ezizivakalisi siqala hmm. ngawo ohlamba uchuba sajonga ke noqhekeza ofaka mm, mm, uze ogalela mm. abo nto bayifuna msinyeni batyhini tishara la magama ayasithuma uyasichazi uba masenze ntoni na kule nto uyeva yokwenza yes ayihambe kakuhle gqithi mem yazi mna nawe sigcinga ngohlobo olufanayo utsho ngoba kaloku mna eh. ndiye ndaza nombobo ndisuka ke ngoku le nto yoba asinyanzelekanga uba okosisebenzi bali ndaza nombongo usafika kumbongo wethu ndaqoma mandiqala ngendlela enomdla mm, mm, ndawuqoma mm, isihloko sawo ndathi abantu mabavala amehlo babe nomfanekiso ngqondweni ngeli xesha ndifunda umntu makabo makandixele bo azandixele bubone ntoni ngoku ndifunda ndafunda ndafunda ndafunda and ndixele into abantu bayayifumana laa nto yaqoa baze ke ngoku baqashele uba sithini isihloko eh, and eh. basifumana ngoba beyilula basithetha ngembeko yabo baye bayifumana into endiyithandayo ke into yoba laa mlongo wethu eh. unesintwiso kakhulu okay ngoku uwathi omnye umntana hmm. mntamisi ndibone umntu ehamba ebambe itshomi yakhe eh, eh. umbeko yeba ndakotyina iyafumaneka hmm. ne enye into bendiyenzileyo kusasa besithetha hmm. ngoku besezuphulaphula nokuthetha ndadlala ingoma kuba ndifuna sibone ndibile ke laa sifuna uthelekisa ke ngoku isinqa isingqi somculo nesingqi sombongo oh, umahluko phakathi kwazo zombini mm. babona ke ngokuthetha sijonge izinto ezithile apha kulo mbongo babona bade babona ba ngamagama asetyenziswayo ekupheleni kwalowa umbongo esisebenza anike isingqi mm. laa mbongo mm-hmm. okay uyazi into endiyithandayo ngala mbongo wakho mm-hmm. kuba kaloku ninayo itheme yerespect phaa kwilife skills uyabona ke uyakwazi uyidibanisa and Endelele xa kahle. xa sifika ke ngoku sesithetha ngale nto umntu uyayazi uba imbeko yinto enjani and imbeko ikwenzela ntoni ebomini bakho uyabo endaba ndizibuze yintoni imbeko nantsi imbeko ndi- i- isuke kum I- ityebile ngoku siyayityebisa yaqa hayi ndithanda kakhulu kwam kodwa ke jonga into esawuyenza ke ngokubheka phambili ukujonga uba umbongo ubhalwa njani eh, mm. sijonga namiqolo la magama ngoba akaqhelekanga mosiimiqolo sijonga imigca sijonga isimntwiso sijonga into yokuba kusetyenziswe eziphi izaci mm. yaqona mm. ukutyebisa ke ngoku umbongo wethu nathi ke ngusizokwazi ukubhala eyethu kaloku because apho siyakhona siyekubhaleni eyethu sigqithe ke kubala umntu wakho abalisa ulintsomi intsomi ithini xa uqala uyibalisa bani umntu wakho abasi ithini intsomi sithandwa sam endinalo xa uyiqala uyibalisa ukhona laa nto uyithethayo mani nomakhulu xa kubalisela intsomi uqala ngalaa nto uqala ngalaa nto umakhulu uthini ibhoyi nomisi xa kuqala ufunda incwadi athi khona laa nto kuqalwa ngayo phaa dod kuthiwani kwathi kwathi ngabali kuxela izinto ke ngoku liqala ibali lalisenzeka phi ibali ogqiba kubekho laa ndawo lapha phakathi ne apho kuthethwa ngantoni kulaa ndawo iphakathi ebalini kuthethwa ngantoni nge ibali mos ninesiqalo libe nantoni nibe nesiphakathi ogqibela libe nantoni and apha esiphakathini kuqhela ukwenzeka into enjani into embi eyingxaki efuneka isonjululwe ne ibali linjalo liba nesiqalo kuthi kwathi kwathi ngabali kuthiwe ke wageza laa mntana wageza wageza wagxothwa esikolweni apha ekugqibeleni kuthiwa yhu laa mntana wafunda into entle wafunda uziphatha wahlala esikolweni kwaba mande kwakwakwa ne so iba nesiqalo ibe nantoni ibe nesiphakathi ibe nanto ibe nesiphelo isiqalo ndindixelela bandiyabhuti ehe nantoni nesiphelo nesiphakathi ndibhuta ndani umntanam andivudanga ne ehe isiqalo nesiphakathi nantoni ndibhudile unyanti e usimo ufuna ndibhude nyhani ndade ndabhuda nam nesiphakathi nantoni nesiphelo khawucinge ke ngoku apha kuwe nantsi incwadi yethu ithini incwadi yethu yesicatshula solwazi ithini incwadi yethu yesicatshula solwazi masijonge ke abantwana bam bakule incwadi yethu ethi umzantsi afrika ngowethu inoba kukuqalwa kubhalwa ntoni kubhalwa kukho isiqalo kukho isiphakathi kukho isiphelo na masijongeni apha ke kweli phepha inoba kuthiwa um kwathi kwathi ngabali kwakukho imali yasemzantsi afrika apha a-a ngo inoba ithetha ngantoni inoba ithetha ngantoni lingomso ithetha ngemali eyinyani ekuxelelayo uba le yimalini yi-hundred rand le yimalini yi-two hundred so ithetha yona inezihloko ezithetha ngeento zasemzantsi afrika njengantoni njengeflegi yasemzantsi afrika njengantoni njengotamkhulu umandela waphi wasemzantsi afrika iphi ndithi kosisikelele iafrika into bithula ngantoni yasemzantsi afrika ngoba yintoni inkosi sikelele iafrika kosisikelele iafrika noba yintoni loo nto yingoma yaphi yasemzantsi afrika yona ke ithi ithetha ngezinto ingezinto okay iyachaza ichaza ngezinto zaloo ndawo ne okanye ichaza banzi ngaloo nto kuthethwa ngayo ne masibhale nje ukuba ichaza banzi ngezinto ichaza banzi ngezinto ndifuna ke qho xa sithatha incwadi Nindixelele uba njengoba le ncwadi siyiphetheyo okanye le ncwadi umntu ayifundayo inoba yincwadi etheni etheni esisicatshulwa solwazi okanye eli elibali uzicinge ke ngokukakuhle ezo zinto zakho ne okay kulungile